Ô, Bel, cuidado, o bicho tá vindo. Tira o gás Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, Bel, um bicho ali, Bel. Ai, desculpa. Tem um bicho ali. Ai. Ô, Bel. Gente. Ó o bicho ali, Bel. <laughs> Por quê? Por que isso tá acontecendo? Meu Deus, isso é um pão de queijo. Esse pão de queijo, claramente não é um pão de queijo.